Ik ben de klerk Danny, ik werk al 22 jaar. ik beton en grindvoeren, zand aanvoeren en bouwmateriaal. Persoonlijk vind ik eh, het afdagsysteem van de tas zeer, zeer gemakkelijk in gebruik. Op een paar seconden is eh, de, vracht afgedekt. we, we stonden allemaal niet vroeger. Als we een baas met dan erop kruipen, de baas openrollen, natuurlijk veel langer. veel meer laden buiten, eh, de hal morgen. Voor ons specifiek gebruik, dat de gips gebruiken, is de, de aluminium sastieg en de aluminium laadbak zeer interessant. Het is ideaal voor, eh, voor meer volume mee te nemen. Hè. Dat is wel interessant daar. Hè.